Eme satın tuluk tot nyuk sos kocam mı jad. Pat yasa ye koduk nyabar. Nebrişma lan keret ay tuluk yo yo. Yer diyor nyuk da aş bot bozdu da aş hatapını travun kin. Aş bot lırkıldı da bakıyor ama oğun aş ne emiş kin karonu aş şey emiş. Zaten aş travun Her zaman çiğne ki. Öyle hatta emiş çiğne ki ne şu mujo ne kan çiğiz ne yakman ol ne kan akrajat ne mukbir ne. جامعہ سنت جامعہ تمے پتہ تولوی اختر تس خاندار یمہ سات ٹریک ویک دمے سات خبر پہ مز پہ خبر دہ چاک ہسا تم پہا بات بہت آپ زن پھر حساب سکھ ورا مجھے تمس بٹس مے دس مے دن پیچو خدا سب لوگ واپس دہا کیا کرنا مران گناہ کار تروہ Подсанил акил, потодрал. Боя стоит один. Боя спад атомки. لاش دے موج سو دھوم زیادہ پانچ فٹ سو اتنے پیٹمت بوٹ موٹ کروزن بوٹ پلین پہ دعائ ترائی زاش پہ ویسے سب فادر میں مست تل پوری حست بیس پہ clinic boros kiam kon pian gosan kiam bosa para Thank you.